Durante todo este tiempo, hemos estado buscando al mejor futbolista de la historia para que protagonizara nuestra nueva serie. Al fin lo hemos encontrado. Se llama Oliver Atom. No te pierdas los nuevos capítulos de los Supercampeones. Cada tarde en el Club de los Tigritos. Chilevisión. Tu mirada.